Du 24 au 28 mai 2016, je me suis rendu à la Cour des Mières, un hameau situé sur la commune de Champagné-Saint-Hilaire, à quelques kilomètres au sud de Poitiers. La Cour des Mières est le siège de l'association Terre, Paille et Compagnie, qui durant ces cinq jours organisait un chantier école autour de la construction du poêle roquette de sa salle de classe. Voilà, après 5 jours de chantier école euh, Rocket Stove euh, sur le lieu de l'association Terpaille et compagnie, voici notre dernière réalisation. Un Batchbox euh, Rocket Stove de masse qui compile les deux caractéristiques principales de tout Rocket Stove de masse. La première, c'est la cheminée qui est enfermée dans le bidon qui permet de récupérer la chaleur des fumées qui s'évacuent traditionnellement avec les poêles classiques. Et la deuxième caractéristique, c'est ce banc en terre, entre autres, et en pierre, en parpaing, qui capte la chaleur, qui la stocke et qui la redistribue lentement à l'habitat. Bah, elle peut aller vers le fond je pense. a... du coup, le principe de base du Rocket Stove, euh, enfin, les, principes, euh, pour moi, c'est du coup, c'est la, forme, une forme en L, euh, donc un tuyau. et le fait que ce soit isolé autour. Donc en fait, ça permet euh, que ce soit chaud à l'intérieur et que y a un bon tirage et du coup, cette combinaison de cette forme et de cette chaleur fait qu'il y a une très bonne combustion. C'est quelque chose de tout simple, mais finalement qui fonctionne très bien. Donc on met, on met le bois dans la partie horizontale et les flammes partent euh, dans la partie verticale. Et euh, on peut, euh, par exemple, pour cuisiner, juste mettre une casserole euh, par-dessus et ça fonctionne très bien. Ça, c'est le nœud qu'on utilise aussi pour refaire les ballots. Ça déjà un ballot Juste un doigt pas donc euh, le rocket stove, ça fait partie de ces technologies euh, qu'on dit appropriées. Appropriées parce que où, que l'on soit dans le monde, quelles que soient nos ressources, on peut fabriquer un rocket stove. Ça c'est le premier avantage du rocket stove, c'est qu'on peut tous en faire, quelles que soient nos, compétences, nos ressources, l'endroit où on est, on peut tous euh, fabriquer un Rocket Stove. Ça, c'est le, premier avantage du, Rocket Stove. Euh, il nous redonne de l'autonomie, donc ça, c'est vraiment important. Il nous permet de nous, intéresser à, une façon de produire de l'énergie, euh, efficacement et c'est nous qui, nous approprions cette technologie en fait. On, est, on comprend la technologie et on n'est plus dépendant de, de, quelqu'un d'autre, d'une usine pour, pour avoir un outil qui, soit performant. Et outre cet avantage d'acquérir une autonomie grâce à cet outil, ben en plus il est efficace. Donc euh, c'est pour ça que c'est vraiment doublement intéressant. Euh, c'est une technologie appropriée et c'est efficace. Donc on atteint, on atteint notre objectif de, ben, de brûler du bois euh, efficacement, sans polluer. Et donc ben on se rend compte qu'au final on, est, euh, c'est économique, c'est écologique. Enfin, pas en fait voilà, c'est tout simplement parfait. Et comment ça fonctionne Quel est le principe qui, fait que justement ça, peut être euh, euh, tout ça à la fois, c'est-à-dire que accessible à, tout le monde à petit prix euh, et en plus efficace eh bien, euh, c'est qu'on s'appuie sur, euh, sur le, principe de la double combustion, qui est utilisé dans beaucoup de, technologies euh, high-tech, donc qui ne sont pas appropriées, c'est le, contraire des technologies appropriées. Donc aujourd'hui, on fabrique des, très bons poils qui, qui, qui, utilisent la double combustion, et avec le rocket stove, on peut également atteindre la double combustion. Mais on le fait sans technologie compliquées, euh, compliquée, complexe, euh, qui nous rendent dépendants d'industriels ou, ce, genre de, choses. Et euh, cette double combustion, en fait, il s'agit de rebrûler les fumées que produit n'importe quelle combustion quand le bois commence à brûler, ce qu'on appelle la pyrolyse. Il y a un dégagement de fumée et ces fumées, habituellement dans les poêles euh, traditionnels, anciens ou dans, les, dans les, cheminées, sont, ces, fumées sont évacuées, elles sont visibles, on voit. Donc un, mauvais système de, de, combustion crée des fumées. Un système de combustion efficace, il n'y a pas de fumée visible. Avec le rocket stove, on atteint cet objectif. Avec d'autres systèmes de combustion, on peut aussi atteindre cet objectif, mais c'est des technologies qui ne sont pas appropriées, qu'on ne peut pas s'approprier, nous, car on est dépendant de, dépêcher là. La clean up Machine de guerre, ce Qu'est-ce qui se passe Remonte, remonte. Cambre, cambre, cambre-toi. Oh la vache, ah ouais. Ah bah euh, le rocket stove, il est efficace parce qu'il atteint la double combustion, et ça avec un minimum de, de matériaux, un minimum de connaissances, juste comprendre les principes. Si on comprend les principes, si on comprend les concepts, si on comprend certaines notions, on fait un rocket sauve. Et même si on n'approfondit pas euh, ces notions-là, on fait, euh, on respecte euh, ce qui a été fait de façon empirique par beaucoup de gens. On, s'appuie sur une recette et globalement, ça marche. Donc voilà, le principe du rocket sauve, c'est ça, c'est d'atteindre la double combustion pour brûler efficacement euh, toutes, les fumées. Tu euh, ça se répand comme ça. Ah pas le, tamis. tu mets ton, ta, ton caillou en hein, rejet côté, tu vas refaire je remets le rejet dedans parce qu'en fait le rejet... C'est pour pas perdre ce que t'as autour des cailloux C'est pour pas perdre ce que j'ai autour des cailloux et en plus euh, je vais pouvoir utiliser ça, le reste, même quand on aura... ce que... Potentiellement notre joueur sera et eh non, parce que c'est jamais un carré, c'est jamais des petits cubes de 4 par 4, tu vois. Des grains, la granulométrie, voilà, tu vois, là, voilà, j'avais un rond. Euh... La compagnie fait 4 en tout cas. Oui. On euh, on va pas rentrer dans les tas parce qu'il y a mille façons de, faire un rocket stove et c'est toujours, c'est le, principe des technologies appropriées, elles sont toujours adaptées où qu'on soit. Donc le, rocket stove, il va prendre mille formes, il aura mille fonctions, euh, il pourra vraiment, il pourra s'adapter aux situations. Mais ce qu'on voit habituellement, c'est euh, une chambre de combustion en forme de L ou de J et après, il y a beaucoup de variantes, il y a beaucoup d'améliorations, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Alors voilà, ça c'est un roquette ballon. On a posé un ballon d'eau chaude à gaz qu'on a posé sur une chambre de combustion de rocket stove, qui nous permet de chauffer de l'eau avec la combustion du rocket en utilisant des petites planchettes qu'on fend et que ça utilise assez peu de bois. On pourrait l'améliorer en ajoutant un bidon par-dessus, en enlevant l'isolation pour que les fumées réchauffent le ballon aussi par l'extérieur. Alors ça, c'est un poêle de masse. C'est inspiré du, du, rocket stove. On rentre le bois de le côté là-bas, les fumées circulent à travers ce bidon, euh, qui chauffe la pièce par rayonnement. Les fumées circulent à travers le banc, elles font un tour comme ça dans des tuyaux qui sont sous la terre, et ressortent dehors elles sont froides et elles ont très peu de polluants puisque la combustion dans le poêle de masse est à très très haute température. Ce modèle, il diffère du GTube tube classique euh, juste au niveau de la chambre de combustion qui en plus, dans notre cas, a été intégré dans un insert d'occasion ce qui nous permet d'avoir un rendu final qui est assez propre et une utilisation euh, domestique qui en est vraiment facilitée. Donc là, c'est la phase préparation de la boîte métallique qui va accueillir la box en brique qu'on va maçonner dans son sein. Et donc, on a fait, on a été chercher le bon coin des plaques de fonte en cheminée, de cheminée qu'on a coupé aux cotes qu'on avait besoin. Faut pas de sur les cotes. On a pris un insert. qu'on a donc j'ai enlevé le tuyau qu'il y avait là. Là il y a un trou pour l'entrée secondaire d'air. Un gros trou par lequel la boîte maçonnée en briques va sortir. Et il va y avoir donc la plaque là sécuriser euh, l'épaisseur, euh, bah, pour être sûr que le feu n'aille pas manger la tôle du bas. Hein, et là, il va y avoir les briques, certainement soit comme ça, soit comme ça, on ne sait pas encore, pour euh, vraiment accueillir le bois et l'amener au plus bas. Et il va y avoir une petite entrée d'air ici, qui va, faire, qui va donner une accélération et enlever vraiment tout, amener tout dans la cheminée qui, elle, va être maçonnée là. Alors les caractéristiques du Batchbox, ce sont ces deux arrivées d'air, l'arrivée d'air primaire et l'arrivée d'air secondaire, qui à l'inverse du G-Tube sont pas sur la chambre de combustion, mais en face. L'arrivée d'air primaire, elle est directement taillée dans la façade. L'arrivée d'air secondaire, c'est un conduit qui amène de l'air juste avant l'entrée des fumées dans la cheminée pour assurer la double combustion. Sur ce modèle, on est assez chanceux parce qu'on a réussi à garder ce petit volet qui nous permet d'augmenter euh, l'arrivée d'air primaire quand la combustion en a besoin. Euh, du coup, dans, le cas du batch box, euh, la forme est un peu différente. à partir de la cheminée, c'est exactement la même chose que le G-tube mais avant, c'est différent. Donc c'est une boîte maçonnée. Euh, au fond de cette boîte, il y a une fente euh, qui, pour permettre aux, flammes d'aller dans la cheminée. Voilà. Cette fente, c'est un goulot d'étranglement euh, qui permet vraiment d'accélérer, d'accélérer le, flux et de bien mélanger l'air, les gaz pour que ça brûle bien, pour qu'il y ait une bonne combustion. Alors pourquoi le modèle euh, Batchbox Eh bien pour l'usage domestique. En fait dans le G-Tube classique, euh, il y a une contrainte à mon sens, c'est de fendre du bois et de fournir en permanence son poêle pendant toute la chauffe. On doit rester à son chevet et on doit l'alimenter. Et ça c'est une contrainte dans beaucoup de situations, notamment euh, quand on n'a pas tout ce temps à consacrer chaque jour à la chauffe. Et c'est ce qui nous a intéressé avec le Batchbox parce que le Batchbox, lui, il se remplit comme un poêle classique il fonctionne par fournée. C'est-à-dire qu'on va monter euh, du bois, du petit bois, du mi-bois et puis des grosses bûches. Et on allume tout d'un coup et on laisse la flambée se faire. On n'a pas besoin d'y revenir. Donc la flambée euh, dure environ une heure. Ça peut dépendre du dimensionnement du poêle. Mais en tout cas, on peut laisser le poêle tourner sans s'en occuper. L'objectif étant de faire une chauffe tous les jours ou tous les deux jours, ce qui prend beaucoup moins de temps qu'avec un G-Tube classique sobi mabina ya bana mboka on a fait un, un grand et un petit. Comme ça, vous avez fait un alors On a fait un grand, comme un, un comme ça et un petit petit. Ah, ouais. donc je remets un, deux pelletés de sable, toi Bah, j'imagine, parce que c'est un petit peu moins que ça, mais. Il a trouvé sableux, le goulot. Il avait trouvé sableux. à la base, et puis là on est passé sur un gros sable et on va voir. Euh, à mon avis, ça va pas être. En terre, mais retiens pas les dosages, retiens toi plus comment ça va être à la fin parce que ça dépendra toujours de la terre que tu vas trouver. Si tu le fais chez toi, t'as peut-être pas la même terre, alors à moins d'argile, plus de limon, plus de On la euh. texture. Euh. Mais là, je pense que ouais. Alors du coup, bah, en fait, je suis reparti de la base. Alors ça, je sais pas si tu l'as vu, mais en gros, est-ce que tu peux soulever la plaque Merci. En gros, ce qu'on a fait pour isoler euh, sous le roquette, c'est qu'on euh, a fait un coffrage en litho de 4 cm de côté et on a rempli ça avec de la vermiculite, qui est un matériau euh, isolant et surtout qui craindra pas l'eau s'il y a de l'humidité dans les conduits. Et ensuite, on a cherché un moyen de remplir le plus vite et le plus efficacement le bas du banc donc on a pris ce qu'on avait sur le terrain, c'est-à-dire notamment des clapiers de lapin qui font 50 euh, euh, de large je crois et un de long. L'idée, c'est de venir euh, poser le bas de notre conduit sur ces clapiers à lapin, mais il faut les remplir d'abord avec de la masse pour que ça fasse une surface plane. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire avec un mélange de terre-sable, un peu plus de deux de sable pour un de terre, qui va venir faire notre masse qui va pas trop fissurer à ce, moment-là. Et ensuite, on viendra poser le bas de notre conduit sur cette euh, terre maçonnée dans les clapiers. Après, tu peux très bien, au lieu de mettre des litos, faire euh, un truc en brique. Ouais, tu peux, très bien, mais ça, en brique. Par contre, euh, le, bois, il est plus isolant que, la brique pas hyper isolants. Donc en gros là il y a les premières dalles qui ont été posées sur les clapiers, donc ça ça va être la base euh, de notre euh, conduit. On est en train euh, de bourrer de la terre dans les aglots. vous pouvez les voir ici, le mélange brut sable et terre avec des petits cailloux. et on va les disposer comme ça pour faire notre conduit, donc avec 15 de... Ah, la Ouais, ouais, ouais, et puis alors là, c'est encore pire, tu condenses dedans avec la transpiration. Alors pour ce banc, euh, on a essayé de faire au plus rapide et au moins cher. Et on en est très satisfait. En fait, ce banc, il est réalisé qu'avec des matériaux de récupération quasiment, ou des matériaux très peu chers. Et l'idée de tout ça, ça a été de maçonner un conduit carré, donc de 15 cm de côté, ce qui est moins favorable à l'écoulement des fumées, mais qui est largement suffisant dans notre cas, étant donné que le banc n'est pas aussi long qu'il pourrait l'être. En fait, suivant ce que le volume qu'on a à chauffer, l'isolation de la maison, on utilise un diamètre particulier. Euh, un, un box en 15 va plus chauffer qu'un batch box en, 12 ou 13 cm, mais moins qu'un batch box avec un diamètre de 20 cm par exemple, qui va permettre de chauffer une grande maison donc sur le diamètre, donc pour chaque dimension de tuyau, il y a des dimensions particulières pour la box, pour le port au fond de la box, pour le pitch channel, pour la rivière secondaire, pour la hauteur de la cheminée. Voilà, et donc ça, tout ça, c'est bien dans un tableau, c'est assez clair tout ça, c'est facile à trouver. ensuite, on reviendra mettre les grosses dalles dessus. Enfin, celle-ci, quoi, pour finir notre conduite. Une disqueuse, on fait une coupe propre. Ouais, pour vous. Euh, Euh, en pensant qu'on va euh, essayer de lisser avec un peu de terre l'intérieur du conduit pour que les fumées circulent plus facilement. Des gâteaux aussi. Des gâteaux. Un bac De l'eau. C'était hein. Juste. Euh, on va en rajouter. Ah, c'est vite, ça <laughs> C'est ah, ça va être... Pas assez vite, mais qu'une semaine. Ça vient en bataille. Ah pardon, oh, moi j'espère bien quand même. C'est bien en fait ça fait l'équilibre prend sa vie. Ah c'est bien. Ah Alors le cob, un mélange de terre, de paille. Mélange très savant avec à peu près un quart, non je déconne. Donc on mélange de la paille avec de la terre pour avoir une texture qui soit malléable et travaillable à souhait. Donc ça c'est selon vos, On peut tout faire en fait. Liquide comme ça, moi ça me plaît moyen parce que ça te colle aux mains, ça, va coller bien au matériau, ça c'est pratique. D'ailleurs on peut le voir. C'est bon pour tout le monde ça on reste sur 5 cm. Alors pour les, les trappes de visite, euh, on a utilisé euh, un produit qui est aussi euh, très abordable. Ce sont des raccords de tuyaux de ventilation associés avec un bouchon qui va bien, qui font 160 de diamètre. C'est un produit qui coûte quelques euros, je crois 5 euros, donc vraiment très bon marché. Une autre solution qui est très facile à mettre en œuvre et complètement de récup euh, pour faire les trappes de visite de votre banc euh, de requête sont les pots de peinture que vous découpez euh, d'un côté et pour lesquels le bouchon assure une étanchéité parfaite mais bon, on l'a pas. Étape suivante, on peut se faire un petit rond de bien. mais à la meuleuse, en plus. Ah bah oui, hein. ça se fait. Ça se fait. On le fait De toute façon, il va être un tout petit peu euh, plus, large, on le maçonnerait avec un joint de terre, tu vois. Et puis tes vis derrière, euh, elles vont pas bouger. On peut même mettre... D'accord euh, au niveau, on remplit là, et là on, met, une plaque... Vous fermez la directe euh, toute façon maintenant. Faut la trappe de visite. Mais par où me fais-tu passer Il n'y avait pas de Camille dans on ouais. a Ouais, c'était parfait. C'est un peu comme le, les plâtriers là, qui, euh, qui font plusieurs trucs. Euh, enfin, mmh. Les cailloux descendent dans le fond et de racler ce qu'il y a sur dessus. Mmh, mmh, mais pour ça, il faudra avoir le temps de la laisser bah, euh, de la terre. Ou alors se dit ce matin ce qui euh, du coup, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille euh, écouter euh, Swazik et Mika qui vont nous parler des tests qu'ils ont fait pour maçonner les différents types de briques qu'on a. On s'est servi de, l'argile qu'on a tamisée à 1 mm et de la chamotte qui a été tamisée à 1 mm aussi. Et on a fait différents essais. donc le plus, bah, ce qu'on voulait faire, c'était plutôt un essai comme ça. Donc on a mouillé la brique. Que sur les briques euh, isolantes de la cheminée Ouais, alors on a juste fait les essais sur la brique isolante euh, parce qu'elle a posé ce problème pour vous l'année dernière. Là. Donc euh, on, les a trempés dans, l'eau pour qu'elles qu'elle prennent bien l'eau. On a fait notre mélange, notre mortier, donc c'est 2 pour 1, deux de chamotte pour 1 de terre, tamisé à 1 mm. Et là on a fait un, un joint de 3 4 mm, 5 mm. Euh, euh, la baignoire S'il te plaît euh, bah, toute l'opération, ouais. Toute l'opération, bah, ils ont mis de la terre à tremper. mis de la terre à tremper dans la baignoire. Euh, je sais pas trop combien de temps ils ont réussi à, décanter un petit peu, mais nous on avait une sorte de pâte assez liquide. On a tamisé une première fois à 0,4 mm pour enlever tous les premiers graviers. Et là on la retamise à 0,1 mm pour avoir vraiment une crème plus fine. Ouais. En fait, on a tamisé euh, de l'argile euh, mouillée, parce que l'argile était hyper compacte, donc on l'a laissé tremper pendant plusieurs jours dans la baignoire. Et euh, une fois mouillé, il est plus facile à tamiser avec le petit tamis. Et ensuite, on récupère une espèce de pâte hyper fine comme ça, qu'on va mettre sur une surface absorbante, comme ce tissu, idéalement des serviettes. Et normalement, euh, ça va absorber l'eau et ça va nous laisser euh, une toute petite pâte hyper fine qu'on va mélanger avec la chamotte. C'est de la brique ou de la tuile euh, concassée et tamisée très très fin. Et c'est ça qui va remplacer notre ciment réfractaire en fait. On va maçonner les briques avec un mélange de chamotte et de terre tamisée très fin. Ça tire. je, attention, sais, sais pas ce que ça va donner, mais Allez Bravo voilà. euh, On va faire un autre essai. Bon. Ah. Mais normalement, euh, il se passe pas ça. Hein, Si on a mis conduit comme ça, c'est que vous l'a fait soir. Donc, essai concluant Quand même. Euh, c'est l'archi dilué. Et après, euh, il met ça sur les feuilles. Et ça, mais je pense qu'on peut quand même maçonner, tu vois, faire, euh, maçonner en dessous. tu mets bah, au-dessus dans notre cas, on a, on a voulu insérer la box dans un insert. Donc, euh, ça nous a un petit peu causé des petites difficultés pour le montage de la box, puisqu'il fallait découper l'insert pour pouvoir passer euh, la maçonnerie. Le côté délicat aussi, c'était que dans l'insert, il n'y a pas beaucoup de place c'est pas plat le fond, le fond est pas plat, il est un peu gondolé, il n'est pas de niveau. Donc euh, il fallait réussir à créer des bases bien solides. Nous on a choisi des briques euh, réfractaires isolantes, mais ces briques réfractaires elles sont très isolantes mais elles sont assez fragiles aussi. Donc on a pu les utiliser pour la cheminée mais pas pour la, pas pour la box où il va y avoir le bois, on va mettre du bois et on risque de le casser. Donc on a mis des briques réfractaires classiques et par derrière on a voulu isoler. Donc c'était pour réussir à faire quelque chose de stable dans la box, c'était pas facile. On a finalement mis des briques réfractaires isolantes derrière une brique réfractaire classique pour solidifier à l'intérieur de la box et d'avoir quelque chose de stable et solide. epai bakunda motolu na ngai nalobaki na yo mokolo ezali nakozonga mboka ye musonza na ngai lumukele muke kutuka na bwala o bongo mboka ya bakoko bongo mboka ya baboti Non, il n'y plus simple de faire un coup dans la boîte de bail. Moi aussi, ça me paraît plus simple. Eh. Eh. J'ai d'adapter les joints entre les briques ça, ça doit arriver... Parce que ça, faut qu'on fixe. Hein. Ça doit arriver vraiment à, fleur du... Pas fleur, en fait, ça doit être... Logiquement, c'est 1,6 cm Et retailler un petit morceau comme ça, en fait, On a fait un, autre essai, mais là, c'est plutôt... Euh, c'est une découverte, on savait pas trop. Euh, on a commencé par ça, en fait. Je voulais, je voulais la tremper, la mouiller, et puis du coup, il y avait une barbotine à côté. Donc on l'a on a, on a fait tremper les briques dans la barbotine. Et puis je les ai mises comme ça. Et puis je me suis rendu compte qu'elles collaient. Ah. Ouais. C'est juste une barbotine. C'était instantané quoi. Oh Alors ça c'est un <laughs> tout le monde a sous-pesé une de ces briques quand même. Hein. Ouais, ouais, ah, euh, Quelqu'un veut sous-peser pour voir. Euh, Là donc c'est une. C'est la même chose, donc la barbotine, mais on a rajouté un joint de, de 5 mm, donc on peut le faire plus, plus fin aussi. Donc voilà, on sait que ça tient. Là, je sais pas, on n'a pas essayé encore comme ça. c'est 43 ça aussi. ça y est, la chambre de combustion est en train de, de euh, chimisolée. Je vous fais un mélange de terre paille dans la bassine, elle est vide là-bas ou euh, Il en reste encore. Je hein. hein. la vide à côté. Les euh, va ah, aller chercher. Donc ça c'est les biseaux et je fais pour mettre derrière. Pourquoi bah, pas Ça pourrait être n'importe quoi, le côté délicat, c'est aussi que le métal et les briques, ça ne se dilate pas de la même façon. Quoi. Donc, euh, si on venait juste poser des briques sur le métal, ça risque de casser. Parce que quand ça chauffe et ça refroidit, euh, ça se dilate, ça se rétracte, et du coup, ça casse. Donc, il faut mettre des, joints euh, bien partout, entre les, les, briques et toutes les parties métalliques. Donc, ça, c'est assez important qui permettent d'avoir une dilatation différente entre les deux matériaux. Dans cette zone euh, du rocket, il y a quatre matériaux différents qui ont été utilisés, si on exclut la terre. Il y a des briques réfractaires qui nous permettent de faire la base de la cheminée, des briques réfractaires et isolantes très légères qui nous permettent de monter la cheminée, ce qui permet de la monter et de l'isoler en même temps. Cette cheminée est de forme carrée. Les formes rondes sont plus appropriées mais beaucoup plus dures à mettre en œuvre. Donc on est parti sur une forme carrée. Et ce qu'on appelle euh, communément le bidon, nous on a choisi de le faire euh, de deux manières différentes. Un premier étage en BTC, brique de terre compressée, qui stocke la chaleur plus qu'elle ne la rayonne, sur laquelle on est venu superposer un bidon pour quand même avoir un peu de rayonnement dans une pièce qui va être utilisée sporadiquement de temps à autre et qui a besoin de chauffer assez vite qui euh, la quand, quand l'eau s'évapore. Pas comme choisi euh, que maçonnerie des pierres, tu vois, mais euh, tu, es, obligé de t'adapter, de connaître ton matériau, sinon ça sert à rien de travailler la terre. Les gars, on peut le présenter ou pas ben, on va y aller pour moi, tu vois, Et de toute façon, euh, Olivier, de toute façon, vous allez faire un cordeau de terre euh, dans lequel euh, il, va venir mettre, il va venir prendre sa place et, dedans, dans le cordeau. En tu vois ce que je veux dire Dans cet insert, nous avons des briques réfractaires et des briques isolantes, ainsi que de la vermiculite, qui est coffré en haut et en bas et qui nous permet d'isoler toutes les parois, le bas, le haut et les côtés. Euh, et de maçonner la box grâce à ces briques associées à des plaques de fonte qui résistent à des très hautes températures, ce qui nous a permis de renforcer le poil. Euh, euh, mais c'est vraiment... du coup, j'ai bricolé pour mettre des morceaux de briques comme ça. J'ai me les comme ça, j'ai rentré. Euh. euh, ouais, vous voulez faire un petit point sur euh, ça, Olive euh, tu veux Ouais, du coup, on, parce que là, il y a. Non, il y a 2-3 a deux, trois BTC à mettre qui vont être un peu relous, mais. Je sais pas ce que c'est là. Ah oui, c'était. un petit. <laughs> On va pouvoir ouvrir, essayer d'ouvrir la trappe après. Ouais. On a pour mal fumer <laughs> Plusieurs. Bah pour. Euh... Tu veux, Merci. De Ici. Non, vraiment. Ça va Du coup, ouais, l'acteur, va monter jusqu'où Ah bah là, on va faire euh, ce qu'on veut pour couvrir. Hein, euh. ouais. Belle rampe de skate. <laughs> tu, montes. Euh, non, là, là, on veut du rayonnement. Mais bon. À mon avis, après 3 heures de chauffe, je suis plus à chauffe. Hein. Bah, t'as des peintures. Hein. Beaucoup, hein. Moi non plus, euh, tout ce qu'on est isolé. De toute façon, il y a des peintures qui résistent bah, un peu à la ouais, chaleur. Après, hein. la... Non, c'est pas de la fonte, c'est de l'acier. C'est de l'acier, ouais. Il y a quand même des parties qui vont être en contact de. Je peux pas aller voir Hugo, Hugo il est occupé. Évidemment, on casse sur les inventaires. Ah ouais comme ça l'allumage. Ouais, c'est... freestyle. C'est la nouveauté, c'est... On n'est pas tous en train de tousser. Franchement, jamais. Euh, c'est quoi Pas une fumée, pour l'instant. Il y a un petit peu de fumée là derrière. Ouais, la jonction est pas parfaite. Hein bah, touche la fumée, ça m'inquiète un peu ce truc-là. Ah bah touche la fumée. Ouais, dehors, c'est hyper lourd, il euh, n'y a pas un pet devant et la fumée, elle redescend. Euh, c'est la Ah, ça marche bien, ça pollue pas <laughs> Nouveau désherbant. Les enfants, ils sont un peu euh, à hauteur de fumée, quoi. C'est peut-être un peu toxique Non, Tino, Tino, Tino. Tino. Ça, c'est pas pour les euh, Surtout, il faut pas paniquer euh, lors du premier allumage du roquette. Si vous l'allumez juste après avoir euh, fini de le construire, il est encore bien humide un peu partout et surtout dans le banc, ce qui rend beaucoup moins bonne la combustion et l'écoulement des fumées. Et donc, le rocket à son premier allumage, souvent il fume à l'intérieur de la pièce de la grosse fumée blanche qui est chargée complètement d'humidité. Va falloir attendre plusieurs mois euh, pendant une période qui va différer en fonction des saisons, euh, du climat, etc. Pour que le rocket fonctionne euh, à son état optimal. Et pour que le rocket fonctionne à son état optimal, il faut 2-3 jours de préchauffe du banc pour que le banc soit pas totalement froid. Donc à chaque saison, quand vous allumez votre rocket, il faut savoir qu'il y a quelques jours d'ajustement avant que le banc soit assez chaud pour que le rocket fonctionne à l'optimal. Mais là ça tire hein, hein. Là ça tire sérieusement quand même hein. Donc là, on en est à notre euh, deuxième euh, session de test, 4 euh, quatre mois après la fabrication du Rocket. on a eu une saison qui a été très humide au printemps, mais très sèche l'été. Et ce qu'on pense, c'est que le banc n'est toujours pas sec, puisque les fumées qui en sortent sont très très lourdes, chargées d'humidité, toutes blanches, et qu'elles stagnent au sol, ce qui est souvent le signe d'une fumée qui serait encore humide et chargé d'humidité dans le banc. Et là, franchement, c'est pas mal. tout ouvert.